el dia de Sant Jordi, a la casa de la família dels súpers, hi va haver molt moviment. Voleu que us ho expliqui? Sí! els súpers estan preparant-se per celebrar i estan llegint contes i llibres. Sabeu què passa? Uau, Ale, què has Oh, és molt fàcil. No veus que vull Sant Jordi? Necessites comprar una rosa. Una què? Una rosa. Uau, una rosa una rosa. Un ridícul obsequi senzill i amorós. te'n vas a anar al camp o a la floristeria, també s'ha buscat una rosa per la pati. Uau, Àlex, moltes gràcies, marcats ah. corrent. Thank you. però avui és Sant Jordi, Com ho sap. Oh, Sant Jordi, quina festa més fastigosa. Acabarem bé, acabarem bé Sí, sí, sí, sí, acabarem bé. Um, que si roses, que si llibres, que si petonet per aquí, que si un petonet per allà, que jo t'estimo molt, calla tonto, que jo t'estimo més. Insuportable! Doncs a mi m'agrada triar llibres. La història de Sant Jordi és molt tradicional. Ui, sí, Sant Jordi. Ah, us he dit una altra notícia. Quina? Ui, eh, perdó, eh? Us he dit una altra notícia. Una altra notícia. I mm, He segrestat Sant Jordi. Què? Ai, perdó, el drac. Sí, sí, sí, he segrestat el drac. Què us sembla? Ah, sí. Sant Jordi, la princesa, el Roser, tots tancats, tots tancats! Què us sembla? Què us sembla? Bueno, digue més, no me'n Sí, aquesta meva història és una de les més boniques que tenim, la història de Sant Jordi. Sí, sí, sí. És molt bonica la història de Sant Jordi. molt bé, eh? inventem alguna cosa? Inventem? Jo voldria un preservatiu per in the jungle. asimètrica, útil i especialment terrorífica. Ah! A veure... No, mira una altra cosa. Una altra cosa. Sí, i aquesta és la bona, però segur, eh? Una tresa. Què? Sí, sí. Una tresa. Sí, una tresa. és, és que... Ahir vaig coses. Una taronja radioactiva especial superatòmica. Tres. em connectaré amb el drac parlant amb dragonès. Parles dragonès? I tant. M'ajudeu a connectar? Sí. Uh, uh, uh. Vinga, va. Com se passa? Com ho fem?